Hi friends this is Bhumi Katiya and this is my partner Gaurav Sharma Gaurav Sharma John Cena बन चुके हैं क्योंकि उनकी हालत पस्त हो गई है and we are here to depict you our journey to code Utsav making of code Utsav code Utsav was an event of our college N I T R R it's it's a hackathon you guys know hackathon please don't ask me about hackathon go to Google and search hackathon what is hackathon so it has done a lot of shit uh, for which we were responsible to sum it up and i think we have done it uh, quite coolly with uh, much amount of swag what do you think Gaurav Sharma? yes okay Gaurav Sharma thinks that you should see our journey so please go and see it bye bye यार बहुत हो गया ए जा रेड बुल लेके क्या क्या जाओ ना यार hi guys this is this is Gaurav Sharma and हम लोग चेन खरीदने आए हैं how to buy chain okay code Utsav code Utsav rocks code Utsav chain for this stuff and we are in the market where we have never been मम्मी पापा के साथ कभी नहीं आते कभी नहीं आते but due to you Kamta Prasad Sahu एक चेन लेने हमें आना पड़ रहा है We are we are here in the novelty market, Sri Kamta Prasad. Whenever you want to find chain, please come here. This is our journey, Kodutsa making, behind the scenes. ना चैन मिल रही है ना चेन मिल रही है गौरव शर्मा परेशान भूमि कटिया परेशान माइक को पैक करें लिक्विड प्रोपेन देना क्या सुबह हो गई सुबह हो गई है दोस्तों जगह वैसी की वैसी जगह वही है हमको अभी तक चेन नहीं मिल पाई है ब्लैक वाला जी First is Obama, Obama second Putin, ये third is Modi ji, Modi ji and fourth is Palto. This one. This This one. मतलब आओ भैया आओ आओ आओ If code code utsav rocks, then he is the rockstar. He's a rock star. This is our workstation. This is this is the key. Our success. Odus of success. Actually, we are in the middle of a, uh, a very busy street and people are judging us. Next time, if you want to conduct any <laughs> event, any event, please, please contact us. <laughs> This is Gaurav Sharma and I am Bhomik Katyar. After Kol Utsav success, Code Utsav is a big success, big success and you can't you can't deny that. Yes. This is our bhaiya. Say namaste to him. our title sponsor. This is our building, Triple C. We heartily thank Triple C guys to give us this building. We should use lift. We should use lift. अब आते हैं अपनी मातृभाषा में ये देखिए यहाँ पे सब छिच्ची छिच्ची है उचुक से जाने का कोई रास्ता है तो गौरव शर्मा रास्ता बना रहे हैं हमारा मैदान ये हमारे स्पीकर्स को जो गिफ्ट दिया गया था उसका टेम्पलेट यहाँ पड़ा है Bastar art you know Bastar art या वी आर छत्तीसगढ़ या neither we are Naxali nor They come to Raipur and attack us and. कचरा देख रहे होंगे आप यहाँ इधर आओ बेटा ये रेडबुल है या रेडबुल ने हमें स्पॉन्सरशिप दी थी this is the room where all our participants were accommodated. Official success story by Mr. Lalit Chauhan. Lalit Chauhan, you know, brilliant speaker. NIT Raipur को कम मत समझिएगा हमारे पास देवेश कृष्णानी है तो उसके जैसा responsible responsible coordinator of code Utsav 1.0 come to the main thing for we for which for which we have lost our treasure ही ही चालू हुआ था रहने जो बाद में देखते हैं अपन कुछ वहाँ पे इंसिडेंट होते होते रह गया था डो डो डो डो डो डो डो डो डो डो डो डो डो डो डो डो डो डो डो I hope you guys like it तो सब्सक्राइब टू हम लोग के चैनल का नाम क्या है hit the bell icon hit the bell icon you know घंटा बेल आइकन पूरा दिख रहा है ना आपको ये यहाँ पे मैं चाय नाश्ता पानी लाने का काम करता था हियर आई वॉज बावची and here we are the coordinators of code Utsav one point एक एक कमरे एक से दूसरे कमरे में आप आदमी की जिंदगी क्या चेंज होती है Yadav of that first year guy मोटू मोटू ही वॉज लाइक उसके बिना चेयर्स नहीं आती कोर्ट उत्सव में उसने मोटी पे की मोटी मोटी मार दी <laughs> अब हम लिफ्ट से जाएंगे ये देखिए इस छोटी सी लिफ्ट से डेढ़ सौ चेयर वन फिफ्टी स्मगलिंग करना one two three let's go नहीं चूतियों की कमी नहीं है ये लिफ्ट बोलती है ग्राउंड <laughs> फ्लोर इनके तुमको पता ही नहीं वो कौन सा तो अच्छा मैं ये रेडबुल लेके चल रहा हूँ आप लोगों को स्वैग दिखाने के लिए जो कि खाली थी अभी तक अरे गेट खोल भाई तो भैया को बाय बाय बोल दीजिए बाय कर दो भैया एक बार बाय बाय बाय बाय या okay signing off this is Bomik Katiyar and this is Gaurav Sharma या ओ सॉरी लिफ्ट ऑटोमेटिक नहीं है <laughs>